Bro, bro, bro, I'm your friend. takas takas damai halo halo halo peace peace peace halo halo peace peace anjing anjing ditutup kol nang balkon iki kol gini kol acertado. Thank